Bueno, yo estoy súper contenta porque es de ver, es Mayer que funciona. Yo de Matiz digo, hoy invito a mi vida regalos inesperados de fuentes inesperadas. <laughs> y el nivel es la pulsera que aporte. Y Wii, Vanessa González, que está así. Ay, la l'àvia que está ahí, Me acaba de regalar els seus dos, bueno, dos dels seus llibres, sí, dos <laughs> que últims. publicar recentment. <laughs> Ay, que moltes gràcies, Vanessa. De res. Qué alegría. Bueno, uno es eh, El luto de la novia la l'altre... Cosas que solo me pueden pasar a mí. <laughs> Son totalmente distintes. Una es una novela histórica y la otra es comedia romántica <laughs> Bueno, va a abrirlo porque si no, no puedo echar el de cosas que solo pueden pasarme a a pero Pero va a hablar de, de Luto de la novia que es una, es una novela eh, en, bueno, en, la que la protagonista, después del amor de su abuela, trabones unas no? sí comencé a investigar ahí? Contamos un poquet. A ah, veure, pues en les memòries de lo que és la iaia descobrissen que n'hi ha un secret, un personatge de la seva vida que desconeixien i tot això porta una història eh, que la iaia volia que les seues memòries se foren públiques i Marta, que és la seva neta, pues, eh, escriu un llibre i en aquest llibre conta totes les seues memòries i se descobreix una història de, pues, de dolor perquè eh, aquest llibre està basat en un hecho històric eh, que va passar en la posguerra de la guerrilla espanyola eh, que estava assentada en lo que era la serranía baja de Cuenca i és un aconteciment que va passar ahir i la novel·la eh, va basada en això. Hem inventat els personatges, alguns són perídics. els hechos són perídics, però m'he tingut que inventar els personatges claro. d'això perquè com és alguna cosa molt recent, que una presentació me van dir, eh, esta història és molt recent, perquè si tu escrius una novel·la històrica de personatges de fa 500 anys, ningú va vindre a dir-te això no ha sigut així o no sé, a rectificar-te, claro, però és que hi ha persones que encara estem vives sigui ah, que... Sí? sí. I són, són, bueno, sense dir que són arrimats teus o... o són a veure, la història me l'han contat els meus iaios, perquè sí que la, sí que la va viure la meva iaia. Ah. Eh, I darrere sí que fique una nota aclaratòria per a que se sàpiga tot el que, so, tot lo que és veritat, el que li va passar a ella, els personatges que són verídics i els que no, i d'on he tret eh, tota la informació històrica eh, que he corroborat per, de la que me contava la meva iaia he corroborat que siga tot veritat. Però que bonico i trista la vega, no? Sí. Eh, el tema este de que, bueno, ja estava enamorant de, de, de, de X, sí. no? I té que elegir entre dos... Sí, però això sí que passava molt, perquè era una situació... Eh, Fixeu-se que ha sigut um, una, eh, una situació política, val? Eh, acaba la guerra i sembla que no pots... Eh, estan el, els cors estan dividits de moltes persones, i això li ha passat a moltes persones, perquè, eh, bueno, se, mm, no sé com dir-ho ara, m'he quedat <laughs> sense paraula. Sí, que, que no saben què fer, no? Eh, és... Eh, sí, perquè és que... Eh... Entre passes i la paret... Eh... A veure, jo en esta novel·la no he intentat posicionar-me. Jo el que volia és que la gent vegera que quan hi ha una guerra, una lluita, i se derrama la sang, ningú té la raó tots són víctimes, i això mm -hmm. és el que passa a la novel·la, que tots són víctimes, tot és dolor. O sigui, ahir ningú té la raó, perquè jo crec que la raó se perd quan, quan se derrama la sang. I el luto de la nòvia, el, el, el títol és... Eh... A veure, el títol és perquè eh, Maria, que és la protagonista, té el cor dividit entre dos bans, val? i mor un dels personatges i bueno, allà l'obliguen a casar-se a un altre i per això el títol de la nòvia, perquè ella eh, se casa amb, molt, amb molta pena, per a ella és un castig. Bueno, pues ja no anem a desvelar més d'aquest llibre, perquè si no al final ho contarem tot. Eh, ja, jo ja tinc ganes enormes de, de llegir-lo, a més, per el que veig, se llig molt fàcilment. eh, es, estos són dels que m'agraden a mi. La gent que se ho ha llegit li ha agradat moltíssim, perquè diu que està molt... I se l'ha llegit gent major i diu que està molt ben narrat, que parla d'una forma senzilla, que arriba al cor, que eh, ten en compte que ha sigut una cosa que ha passat fa 66 anys, que la tenim molt proper, mm. i a tots els nostres iaios, bueno, algú li hauran contat històries d'Isses que sí que les han vingut i, i entonces és com que arriba al cor, com que està molt proper i a la gent li ha agradat molt. A la gent li agrada. Bueno, pues pues, él pueden comprar este luto de la novia? Abre, pues eh, se puede comprar en la editorial, es de la editorial Multiverso, que no ho he y eh, ahí mateixa puede comprarlo en la editorial, no ni han gastos de envío, y pronto en todas las plataformas digitales, en el Corte Inglés, en y todo, Amazon. Eh, es fácil de conseguir. <coughs> ahí estic en la gola. I després tenim coses que solo me poden passar a mi. Imagina, <laughs> este deu de ser molt divertit. Ese no? és molt divertit. Ese eh, va començar de forma anecdòtica. Jo tenia un... Bueno, me, me van propondre escriure en un blog i no sabia què escriure. I com a mi me passava de moltes coses així disparatades. Y, y yo eh, feia moltes entradetes al Facebook de cosas que solo me poden passar a mi i escrivia el cosas que m'havien passat de, perquè és que mm, me passen coses així un poc raretes. I una amiga me va dir, i per què no escrius sobre això? i ho vaig començar, però vaig començar el blog però sense intenció de fer un llibre. Escrivia així uh mhm. -huh. com històries que tenien contínuament. I al final ja la gent l'agradava molt perquè el, les publicava tots els divendres i van començar a demanar el llibre perquè volien llegir-ho tot, de, tot sencer, no així quan uh -huh. ho mhm. publicava. I res, quan va acabar pues, vaig buscar una editorial i la cosa va ser així com inesperada perquè jo vaig participar en una antologia solidària i l'editora de Leibros, val, que són l'he publicat, me va dir que si, que si l'havia agradat molt el relato que jo havia eh, amb el que havia participat a l'antologia, que si tenia algun manuscrit, i li vas dir, pues sí, coses que solo me poden passar a mi, i se'l se, se vaig mandar i li va agradar tant que, que ahí sí está libre, que, que mal publicar. He visto un, <clears throat> una, bueno, un, título que, que bailar una bachata sensual y acabar en el suelo haciendo el ridículo más espantoso. ¿Se te pasa a tú? Dos vegaes, a falta de una, dos. Sí, ara me dóna un poc de por quan vaig a les batxates, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però si la batxata, eh, bueno, jo crec que és el més fàcil, no? Ahí el, el dos eh, sí, pas... però quan te fan la caïda, <laughs> pues vas caure. Sí, sí, vamos, és fàcil. Una vegada va ser ballant a Aixina, me fan fer la, ca... la caiguda i vaig caure, i l'altra va ser en un congreso, val? però això va ser ballant una salsa, que estava, eh, havien tirat polvo de talca caterra para que se vaya mejor y yo yo a resbalar pero artísticamente del todo. O pero va a estar mala, eh? dos semanas y todo. No sí. no? No te donarán No te claro. Me donaron un fuerte aplaudimiento pero yo sí que me lo vaig a <laughs> algo es algo, algo es algo. Eh, después más si uno digo que te rompan el corazón el mismo día de San Valentín, ya nunca más voy a creer en el amor. <laughs> <laughs> Son cosas, imagino yo que esa sea la historia de Rosa, ¿no? De una chica. Rocío, Rocío. Rocío, perdón De Rocío, de una chica que ella va contando que, lo que le pasa que realmente ha pasado a tú Sí, ni cosas que que me han pasado me tres he inventado pero sí, son cosas muy divertidas y lo que te el libre a de que he de decir que la maquetación es impresionante porque todo Eh, la gent així no ho veu, però tot comença amb una entradeta de Facebook mm. que està a la cara de perfil de Rocío i fica la seva entrada. I és a partir d'entradetes pues, eh, escriu les anotetes que tot té rela relació. Val? I, I la gent també me diu que l'agrada molt perquè és per a reir-se per a desconnectar de tot. I el que té que el lleig més fàcil perquè tu pots cortar on vulguis. Claro. Com va per tes xicotetes, no, no te que chiro de seguir. Rocío es una chica alegre, en ocasiones insegura, un poco patosa y a la que constantemente le suceden toda clase de situaciones disparatadas, eh, que comparte con sus seguidores en Facebook. Sí. Con cada una de sus entradas comienza en una frase, cosas que solo me pueden pasar a mí. Nos cuenta fragmentos de sus historias diarias, conoceremos a su prima menos favorita, <laughs> que siempre consigue sacarle de sus casillas, a sus amigas Leire y Cristina y a su frustrado César porque ambos comparten el mismo gusto por el género masculino. <laughs> <laughs> Qué va. Y el guapito, el compañero de trabajo que protagoniza sus fantasías sexuales. ¿Te atreves a entrar en el mundo de Rocío? Bueno, ni habrá amor, ¿no? Al final. sí, sí, sí, sí, Es una historia de amor, mm. básicamente. O que Ay, qué ganas de yechirlo. Bueno, los dos, pero es que yo <laughs> de, deberes que sí, que ganas de yechirlos. Mm. Bueno, y es pueden conseguir este ya está a la venta también. Sí, y se está en digital, en Amazon y está en papel también en lo que es la editorial. Eh, también es en gastos de envío. La editorial es libros. Cada vegada per lo que ve que n'hi ha un, un editorial, no? És depèn el gènere que siga? Eh, no, això ha sigut tindre sort, <laughs> perquè que te publiquen és molt difícil. Este no ho he comentat, pel Luto de la nòvia eh, me l'han publicat perquè vaig guanyar un premi. Ah, sí. ah, sí. Jo vaig presentar a un premi i el vaig ganar i per això me... el vaig guanyar, perdó, és que el València no, <laughs> No, però està... I per això me l'en mm. van publicar. I la, eh, ja t'he dit que ha sigut casualitat, perquè en coses que solo me poden passar a mi va ser perquè me l'en van demanar l'editorial i este per el premio, o sea, que es que no ha sido una cosa que o sigui, la una buscar cosa, eh, Ah, n'hi haurà que no, pero a mí, per el que me regalen així uns llibres i més d'este tipo, per mí es un tesor. Ai, un moltes No, no, de deberes, porque a mí me encanta sí. me encanta y eh, yo eh, devore llibres, llibres que me sí, a sí, lectures que no me m'agraden, pues me aburrís, pero justamente es que estos sí que eh, son del tipo que yo... Sí, yo jo romántica que Sí, lo que... y te vaig a copiar porque ahora estoy eh, en, en Lolita, que es la, la locutora de radio, y yo cuando vinc així te <laughs> copio. Es verdad, es verdad. És <laughs> veritat. Eh, pues això també, mm, també el voldré jo, ja ho saps. <laughs> ja quan això ja serà per allà, ja per 2018, que... Bueno, tens moltes novel·les, anem a fer un repàs perquè ara són aquestes dos les últimes que han eixit, El luto de la nòvia sí. i coses que solo me poden passar a mi, però tens eh, El amor és una... El amor és una, també és una comèdia romàntica. Ara es troba sols en digital, val? perquè primer va ser publicada amb una editorial que va estar en paper, ja se van vendre els 100 exemplars, i després en altra editorial ha sigut publicada en, en digital, perdó, perquè de moment eh, esperem i ja més tard ja la tornarem a treure pues en paper. Té molt bona pinta també. Eh? De... Sí, sí, és una comèdia romàntica, eh, té molt bones crítiques. Ara, eh, per exemple, on està triomfant, per així dir-ho, és en México, val? perquè ja com ha arribat allí... México i ja... són molts seguidors de la lectura espanyola, eh? Sí, sí, i, i a la gent li està agradant molt perquè és, que com, és com si estigueres... Com, és la història de sis amigues i parlen del, de l'amor i del desamor. I és molt divertida, és... A la gent li està agradant molt. Sí, ¿has jugado alguna vez al parchís? ¿Alguna vez te has enamorado? La teoría de Laura es que tanto en el parchís como en el amor se siguen las mismas reglas. Estoy pensando en los fiches. Y ella es de las que siempre pierde la partida. Junto a sus seis amigas nos harán reír, llorar, descubrir el amor, desilusionarnos y al final acabarás eh, pensando en que el amor es una lo que tu vulguis pensar. Eh, lo que fa en aquest llibre és que compara el que és l'amor amb jugar al parxís. Eh, què vol? Que quan tu estàs jugant... És que a mi això se me va córrer perquè és que soc molt mala jugant al parxís. I jo crec que no és qüestió d'estratègia, és qüestió de sort. Perquè si tens mala sort i no t'ixen bones fitxes, pues te quedes ahí, a la casilla de salida. I això és més o menys el que ella conta... Ho fa de manera divertida, comparant-la amb el parxís, això. I, això. I, bueno. bueno, i està en Amazon i per sol és un euro 73. Sí, sí, sí, és molt... Després una altra és Adiós Mireia. Sí, però això eh, de moment no està, ah, no. Val? perquè va ser publicada, però ah, vale, a l'any que ve tornarà a ser publicada perquè se va publicar el que és la segona part de la novel·la i l'any que ve seran publicades les dues amb la fàbrica de sueños. Uh mhm. -huh. Bueno, ustedes como todos los veranos, Ángel llega al pueblo a pasar las fiestas con sus amigos, pero este verano promete ser diferente. A la peña llega una chica nueva, un amor que surgirá de repente con mucha fuerza, pero el destino se empeñará en separarlos, aunque hay amores que nunca se olvidan. Es que Isha es una novela juvenil, pero muy dramática. Es el que yo la bache escribe muy joveneta, Andy with times y era muy dramática. yo pero yo he escrito una segunda me es divertida, más actual, más como escribo yo ahora, porque Ángel... té que tindre la segona part, se la mereix. <laughs> en algun lugar. En algun lugar. Va ser publicada... En algun lugar estarà el meu. Sí. <laughs> Isa és molt bonica, la gent li va agradar moltíssim. El que passa que vaig ser publicada amb una editorial que va tancar i ja no està a lo que és a la venda. Però en el 2016, a principis, tornaré a ser publicada... 2017 eh, serà, no? Dime? 2017. 2000, eh, sí, sí, 2017. Jo és que ja a les falleres machos que tinc que nombrar-les tantes, <laughs> tant ja els canvié. Pues Isa, lo que, com la vaig a... Si vols llegir lo que és la... Sí, perquè me, me recorda tu. Sí, és que Helena és precisament jo, és, és, perquè sempre me diuen eh, les protagonistes eh, estan basades en tu, no, tenen alguna cosa mia, però no són jo, però precisament Isha, Helena, sí que és totalment jo, i qui lo ha llegit ho ha dit. I Víctor existeix? No, Víctor no existeix. <laughs> bueno, jo he pensat en, en Àlex González, ah, el bueno, comissari. bueno, bueno, bueno, però bueno. ell com persona no existeix. Víctor es comisario y Elena profesora, dos vidas muy diferentes que acaban cruzándose de la forma más inesperada. ¿Qué tienen en común el señor Capullo y la señorita Alcahueta? En algún lugar está la respuesta. Qué bonito será también. Sí, esa eh, novela es muy entrañable porque realmente lo que parla es la Alzheimer y a la gente le ha gustado mucho. Y con va, lo que va a cómo vais a ir a, a, tornar a ir publicada, yo lo que voy a hacer, con esa madre editorial, va a añadir o sea que de lo que es la novela original va a añadir cosas y será, será más larga. Vivir con una sola esperanza. Y se estar a la venta, tanto en papel como en digital. Sí, en papel de euros, no? Eh, sí, eso, en papel de euros. Y en digital crezco un en 73 o china no... No fui casi, pero imagínate yo, No es tampoco en papel Per, avui, per exemple, m'han fet una ressenya de la novel·la, a més molt, molt bonica. Han expressat millor que jo el que és la novel·la. Esa novel·la la vaig escriure en 15 anys, eh, és un drama, deu ser que jo tu de més joveneta era molt dramàtica, <laughs> però a la gent li agrada molt perquè és una, és una novel·la que parla de la, de la lluita i el missatge que transmits és de lluitar, sempre tens que lluitar. Siempre. Diumizar es una joven escritora que trabaja como guía turística en la ciudad de Roma. Un día sufre un accidente que cambia por completo su vida. Deberá aprender a vivir y a luchar contra las adversidades y las desgracias que se irán sucediendo una tras otra, pero finalmente la felicidad se abrirá camino en su vida porque la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Sí. Bonito también. Y después ya tenemos así el cosas que solo me pueden pasar a mí, que bueno, que yo ya el tinc es les que ve, que ve. que <laughs> Rocío, pues ja ho hem dit, esta 12 euros, que no es chenscar tampoco, y después el luto de la novia, eh, que son 13 euros, que tampoco es chenscar y luego, pues, después en Amazon pues, estará per sí, sí. el que en valdre sí. en, Amazon. Que xulo, no? Que, que, que orgullosa deus d'estar de veure tot això. Eh, la veritat és que sí, perquè és, és molta lluita, pareix que no, però és treballar tots els dies i, i te sents contenta, perquè jo me'n recorde ara de lo que estava fent l'estiu passat i veig en un any tot el que he aconseguit i la veritat és que sí, estic molt contenta. I anem a recordar un poc eh, qui és Vanessa González. <laughs> Ah, Perquè jo ara te veig molt alegre i molt positiva, sí. i així n'has comptes que seguir, eh? Sí, no tornes sí. a la de 15 anys no, o 18. No, no, no. no. <laughs> que ja n'hi pues, ha prou problemes per ahir. No, ja sóc una persona molt soñadora, crec que alegre, un poquet... Eh, patosilla, con Rocío, en això sí que me parís molta d'ella, i no sé, sempre soc molt positiva, crec jo. Eh, sempre m'agrada contatxar alegria, perquè he pensat, sempre pensé que, que tinc contatxar alguna cosa que siga un somriure. I no sé, m'agrada ajudar a la gent, mm, m'agrada molt cantar, ballar, soc feliç quan faig tot això i escriure. Eh, me <laughs> transmetixes positivisme. És de veres, és de veres. Quins altres hobbies tens? Hobbies? A veure, eh, cantar, ballar, escriure, el teatre, m'agrada molt el teatre. Eh, la, estic en el grup de teatre de la Falla, també escric obres de teatre. Vaig, de, de, de fet, vaig començar a escriure... És, ui, eh, una obra de teatre. Vaig començar... No, moltes, moltes. Jo escrivia obres de teatre i les representaven en el grup teatral que tenien en la família, les... les, les les, les, Ui, les, ui? les comissions falleres. Eh, no, això <laughs> pareix en les categories. és que m'he atascat, m'he atascat. No, en el poble, a la meva família, fèiem el teatre. després ja, ja després ja el teatre el fem a, la, a, a lo que és a la falla, amb el grup de teatre infantil, i ara ja me fica jo amb els majors a actuar, que és el que a mi m'agrada, claro, perquè jo he estat tota bé. la vida fent teatre. També he sigut músic, tocava el clarinete, i no sé, he sigut cantant, també molt de temps, Ah, sí? sí? Ja, ja no? No, els vas deixar perquè és que és molt de treball. O sigui, si tu tens tu treball, una cosa és que te dediques sols a cantar, mm -hmm. però si tu tens tu treball i tens que anar els cap de setmana a cantar i tot, això uf, acaba... No, sí, no, no, compensa, no compensa. Tu començaràs a escriure als 10-12 anys, eh, començaràs a publicar en el 2014... Eh, tu no vius de lo que publiques, no. que podries a lo millor viure, però no vius no, no, perquè no, tens no, la teva no. De, de també. moment no puc viure de lo que publique, <laughs> ojalá. Bueno, però és que ja saben com és això. Sí, sí. No? Que, que s'emporta un tant per cent molt xicotet, sí. escriptors, realment. Quin és, eh, quin és la... Bueno, tu treballes com a mestra, que ja mos ho digueres, no? No, no, com a educadora infantil. Jo vaig començar com a administrativa, però ara ja me dediqué des de fa 12 anys a l'educació. Uh mhm. -huh. Eh, les tengo editoriales Ahora ya no en una sola, és en Tres. La fábrica de sueños, multiverso y libros. Entonces que yo tengo que... La fábrica de los sueños, Yo tengo pero como eh, Como de la ley del secreto. O sigui, no sabia era una editorial i ho practiqué molt, així Mayer, que és la nostra col·laboradora, sí. i diguem la fàbrica de los sueños, i ahí nosaltres pues, tu escrius els somnis que vols complir i tal, uh -huh. i, i, se van complint. <laughs> se van complint coses. És de veres, antes ho he llegit i jo dic, mira, la fàbrica de los sueños, igual que nosaltres. És difícil el món este de, de l'escriptor, Sí, és molt difícil, perquè eh, és que ara és molt fàcil... Eh, ara n'hi ha moltes escriptors, perquè com ara n'hi ha moltíssima gent que s'autopublica, pues, mmm, que un llibre triomfe... És que no tens només que entrar a Amazon i veure tots els llibres que n'hi ha. N'hi ha una barbaritat. Eh, I te tens que estar promocionant tu constantment. Eh, ara, per sort, tenim moltes redes socials uh mhm. -huh. i és el que tens que fer, que uh mhm, -huh. la mhm, gent ho veja i te, te llisca. Per això és important tindre un blog, per a promocionar-te, per a que la gent puga llegir coses teues de forma gratuïta. a més com tu, sí. però d'entrevistes. Sí, clar, però és que és una forma de que la gent te veja i te, te pugues eh, seguir, perquè si no, no... Ningú se va arriesgar, bueno, haurà gent que sí, però a comprar el teu llibre sin saber només per una portada sin saber de què va. Claro. Eh, per això és important, pues, jo, per exemple, en el Facebook, a lo millor fique fragments de lo que és la història. La pots adquirir eh, en Amazon así en este puesto, en, uh -huh. per a que la gent Mira, sàpiga el que dic, va a llegir. A mi me diuen, eh, jo tinc el Facebook, Twitter, eh, tinc de tot, Instagram, a mi me diuen moltes vegades, és que sempre tinc, el que és inicio, eh, sempre estàs tu ahí, que és que és mm, la meva faena. Sí. És a dir, si jo no me dedicarà a això, jo a lo millor no tindria clar, ni Facebook, ni clar. tindria Twitter, ni tindria res de no, res. Jo no, jo no tinc que Twitter i ja m'han dit que me tenia que obrir, però de moment no. Però jo, sé, jo le dedico als meus amics, per favor, <laughs> perdó per tot l'espam que vos faig, però és que jo tinc que, per exemple, avui vinc a la ràdio, jo a tot el món li dit que vinc a la ràdio, claro, és, claro. Que no, és que és una forma de, de promocionar-te, no... La majoria ho gastem pa, per treball, sí. altres ho gastem per ligar, no? <laughs> Sí. <laughs> I altres ho gastem pues, per tindre i tenir els xustets amics. És que és el que t'hi dius, jo si no tinguera este, este treball, perquè per a mi és un treball, si no ho mires d'una altra manera no, no arribes a ningú jo sempre ho dic, escriure és un treball. I ara, per exemple, estic de vacances de lo que és el col·le i treballo més que, que algú que se va a l'oficina. Ho dic claro. en sèrio. Jo me desperte temprano i me, me sento a l'ordenador i a fer les coses que tinc que fer. Claro. Que, I si no te ho tomes d'esa manera no arribes a ningú lloc. I tot, és la teu, tot té la seva recompensa, sí. ho dic jo pues moltíssimes gràcies, de veres que sí, Vanessa, ha sigut un autèntic plaer i mil gràcies. Gràcies no, a tu, Susana. Per, per els teus llibres que, que me'ls vaig llegir ja. Ja, ja, ja me duràs que te pareixen. Pues ja t'he dit que me van encantar, ho sé, <laughs> perquè són del tipus que a mi m'agraden i sí. que no pots parar no? de llegir-te-los. Mil gràcies i te desitge tot el millor i ja saps que esta és la teua casa i quan vulguis, pues així estem esperant. Gràcies, de veritat, de tot cor. <laughs> Moltes gràcies a tu.